hello friends I am Sam Khan Photoshop का एक नए ट्यूटोरियल के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी आज हम फोटोशॉप में फ़ोटो मैनिपुलेशन करना सीखेंगे चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने फ़ोटोशॉप ओपन किया उसके बाद क्रिएट न्यू कर किया आपने एक पेज लेने के लिए यहाँ से मैं वेब में जाता हूँ और अपनी पसंद का जो मुझे साइज़ चाहिए nineteen twenty by one zero eight zero ये साइज़ मैंने सेलेक्ट किया रेजोल्यूशन थोड़ी कम है तो रेजोल्यूशन थोड़ी बढ़ा लेता हूँ मैं टू हंड्रेड किया मैंने R G B white background create कर दिया क्रिएट करने के बाद सबसे पहले मैं फाइल में गया फाइल में जाने के बाद प्लेस एम्बेडेड इस पर क्लिक किया और यहाँ से मैंने डेजर्ट सेलेक्ट किया ये मैं अपने साइज़ के हिसाब से इसको सेट करता हूँ ट्रांसफॉर्म ये हुआ हुआ है अगर नहीं होता तो मैं कंट्रोल टी या कमांड टी करता तो यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्म हो जाता मैंने अपने साइज़ के हिसाब से पेज के साइज़ के हिसाब से मैंने इसको सेट कर लिया है इस पर डबल क्लिक किया मैंने इसको ओके कर दिया अब मैं इस मुझे इसको मास्किंग करके यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकालना है अलग करना है इसको तो मैं सबसे पहले पेन टूल सेलेक्ट किया पेन टूल लिया मैंने और यहाँ से इसको अंदर अंदर से इसकी मैंने क्लिप बनाया यहाँ से मैं इसको रिटो करूँगा जितना एरिया मुझे चाहिए बस उतना एरिया मैं इस पर सेलेक्ट करूँगा और क्लिप मास्क करने के लिए मुझे इस पर कंट्रोल टी प्रेस करूँगा तो ये यहाँ से जो है सिलेक्शन हो जाएगा और फिर मैं इस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद ये मास्किंग पे क्लिक कर दूँगा तो ये मेरा डेजर्ट अलग हो गया जितना मुझे रिक्वायर्ड है उसके बाद दोबारा मैं फाइल में गया फाइल में जाने के बाद प्लेस एम्बेडेड और यहाँ से मैंने इसके क्लाउड सेलेक्ट किए क्लाउड की फ़ाइल को प्लेस करवाया और ये क्लाउड अपने साइज़ के इस इमेज के हिसाब से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और क्लाउड की लेयर को मैं नीचे ले जाता हूँ रिजल्ट ऊपर आ जाएगा और क्लाउड नीचे चले जाएंगे यहाँ से मैंने इसको सेट किया I think this is nice clouds को थोड़ा सा ब्लर करना है तो फिल्टर में गया तो ब्लर और यहाँ से गोशन ब्लर तो थोड़ा सा आई थिंक अब ये 2.5 मेरे ख्याल में बेहतर है तो मैं इसको ओके okay कर देता हूँ और यहाँ से जो डेजर्ट है मेरा इसकी लाइट थोड़ी सेट करनी है मुझे तो यहाँ से पहले मैंने क्लाउड को देख लूँ क्लाउड का लाइट सेट कर दूँ यहाँ से मैंने एक नई लेयर सेलेक्ट की और मैंने यहाँ पर ब्रश सेलेक्ट किया यहाँ से और यहाँ पर वाइट कलर ऊपर हल्का सा वाइट कलर मैंने इधर कर दिया ताकि फोक बन जाए थोड़ा सा यहाँ पर यहाँ पर दोबारा से मैं क्लाउड पे आया और यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर से मैंने यहाँ पर लेवल सेलेक्ट किया और थोड़ा सा मैं इसको हल्का सा डार्क कर दूँगा क्लाउड को भी और इसी तरीके से मैं डेजर्ट को भी लाइट करूँगा आई थिंक ये लेवल मैं इस पर पहले डेजर्ट को देख लेता हूँ और मैंने इसको क्लिप मास्क कर दिया सबसे सब ताकि इसी पर मेरा इफ़ेक्ट अप्लाई हो ये देखें मैंने इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया उसके बाद मैं यहाँ से दोबारा से एडजस्टमेंट लेयर में गया और यहाँ से यू सेचुएशन पे गया यहाँ से सेचुएशन मैंने इसकी कम कर दी और थोड़ी सी ब्लैकनेस को बढ़ा दिया इसको भी मैं क्लिप मास्क कर देता हूँ ताकि ये सिर्फ अप्लाई डिजर्ट पर ही हो ठीक है जी यहाँ पर हो गया यहाँ तक इसके बाद यहाँ पर मैं स्टॉम पे आऊँगा दोबारा से ये क्लाउड्स पे और यहाँ से भी मैं इसको सेचुरेशन वगैरह इसकी कम करके क्लाउड्स की सेचुरेशन कम कर दूंगा इसकी ताकि थोड़े ग्रेइश हो जाए इसको भी क्लिप मास्क कर दिया मैंने ये क्लाउड और ये डेजर्ट सेट हो गए तकरीबन अब मैं यहाँ पर ऊपर लेयर के बाद फिर मैं यहाँ पर अब दोबारा फाइल में गया फाइल में जाने गया प्लेस एम्बेडेड और मैं मून को सिलेक्ट करूँगा प्लेस करवाया मैंने यहाँ पर मून को तो जितना मून चाहिए मुझे उसके हिसाब से मैंने इसको यहाँ रखा और इसको सिलेक्ट किया मार्केट टूल से सिलेक्शन टूल से मैंने इस पर शिफ्ट प्रेस करके मैंने इस पर मून के अंदर अंदर सिलेक्शन बना ली लेकिन बना ली लेकिन मुझे इसको बिल्कुल शार्प कट नहीं चाहिए इसलिए मैं सिलेक्ट में जाके मॉडिफाई में जाके फैदर थोड़ा सा फैदर में इस पर अप्लाई करूँगा तो आई थिंक फाइव और सिक्स जो आपको बेहतर लगे मैं फाइव रखता हूँ फाइव करने के बाद मैं इस पर यहाँ पर सिलेक्शन हुई हुई है ये सिलेक्ट हुई हुई है लेयर भी और मैं यहाँ पर मास्किंग पे क्लिक कर दिया मैंने ठीक है जी उसके बाद अब मैं ट्रांसफॉर्म ये मेरा मून मून अलग हो गया है ट्रांसफॉर्म किया मैंने और मून को मैंने यहाँ रख दिया यहाँ रख दिया मैंने मून को अब मुझे क्या चाहिए मून में थोड़ी सी लाइट बढ़ानी है मून की क्योंकि बैक मून के नीचे से भी कुछ लाइट निकलती है तो इसलिए मैंने एक न्यू लेयर क्रिएट की और इसको क्लिप मास्क किया क्लिप मास्क करने के लिए राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क तो इसके अंदर ये चली जाएगी मैंने ब्रश सेलेक्ट किया और इस पर मैं वाइट कलर से साइज़ छोटा किया मैंने राउंड ब्रश सॉफ्ट और मैं इसका 20 टू 50 कर लेते हैं आई थिंक इसकी ओपेसिटी मैंने 50 की और यहाँ पर हल्का हल्का सा वाइट इसके एज पे कर दिया अप्लाई ये देखें ये मून पे मैंने कर दिया अब मून के नीचे थोड़ी सी लाइट आनी चाहिए तो एक और नियर नई लेयर क्रिएट की और मैंने मून के नीचे ये लेयर को रख दिया उसके बाद फिर अगेन ब्रश सेलेक्ट किया मैंने अगेन वाइट कलर लिया इसके अंदर मैंने और थोड़ा सा साइज़ मून के हिसाब से बढ़ा देंगे और मैंने यहाँ पर वन क्लिक टू क्लिक और थ्री क्लिक फोर क्लिक कर दिया ये I think this is nice then इसके बाद हम क्या करेंगे इसके बाद हम क्लाउड को थोड़ा सा और डार्क करेंगे ताकि मून निकल के आए थोड़ा सा विजिबल हो जाए हमारे पास मैंने इसकी जो ये वाइट लेयर मैंने सेलेक्ट की थी उसके ऊपर मैं एक और नई लेयर सेलेक्ट करता हूँ और इस बार मैं यहाँ पर ब्रश लेके ब्लैक बढ़ा दिया मैंने इसका साइज़ और इसकी ओपेसिटी मैं कर देता हूँ 20 और 21 यहाँ साइड में मैंने इसको डार्क कर दिया ठीक है जी ताकि उसके बाद मेरी ये सही से लाइट अप्लाई हो सके उसके बाद क्या करना है मुझे कि मुझे इसके यहाँ पर इस जगह पर क्योंकि मून यहाँ रखा तो इसकी लाइट भी यहीं पर आएगी तो इसलिए मुझे यहाँ पर मास्किंग पे जाके थोड़ा सा इसको मास्किंग में प्ले करना पड़ेगा तो मैं इसको साइज़ को थोड़ा छोटा किया और इसके ब्रश के साइज़ को तो ये देखें मैंने इसको थोड़ा सा प्ले किया ये देखिए लाइट इसकी यहाँ पर पड़ना शुरू हो गई है मेरे एक बात का ख्याल रखिए कि फोरग्राउंड पे मेरा ब्लैक कलर हो ब्लैक मीन्स हाइट और वाइट मीन्स शो एनीवेज तो यहाँ पर मैंने इसको फिर uh, यहाँ से मैंने इसकी लाइट क्योंकि मून की लाइट यहाँ पड़ रही है इसलिए मैंने यहाँ की लाइट इसको मैंने विजिबल कर दी ठीक है उसके बाद मैं एक दोबारा से वहाँ गया दोबारा से मैं फाइल में जाऊँगा और प्लेस एम्बेडेड करूँगा और इस बार मैं यहाँ पर ये लेडर मेरे पास रखी हुई है मैंने यहाँ प्लेस की हेडर को मैं सबसे ऊपर वाली लेयर पे ले जाऊँगा सबसे ऊपर ये इसको मैंने छोटा किया और इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको साइज़ में इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया yes I think this is nice उसके बाद हम इस पर भी शेडिंग करेंगे एक नई लेयर मैंने इस पर सिलेक्ट की और इसको भी मैंने क्लिप मास्क किया राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिप मास्क और इस पर भी मैं वाइट शेडो अप्लाई करूँगा मैंने इस पर इस यहाँ ब्लैक है तो मैं इसको ऊपर से वाइट किया मैंने और यहाँ पर ये देखें ताकि इस पर पता चले कि मैं मून की लाइट इस पर भी पड़ रही है इस पर मैंने थोड़ी सी अपेसिटी इसकी कम कर दी ताकि लेटर नज़र आ जाए थोड़ी सी ठीक है जी अब मुझे लेटर का शेडो बनाना है तो इसलिए मैंने डुप्लीकेट लेयर की डुप्लीकेट लेयर के लिए मैं यहाँ से इमेज में जाऊँगा लेयर में और यहाँ डुप्लीकेट लेयर इसकी शॉर्टकट कमांड जे या कंट्रोल जे भी है तो मैं वहाँ से भी जा सकता हूँ और यहाँ से भी इसको अप्लाई कर सकता हूँ तो नीचे वाली जो मेरी लेयर है इसको शेडो को मैं नीचे ले जाता हूँ और ये जो मेरी वाइट एरिया इसके अंदर से बाहर आ गया तो इसको दोबारा से क्लिप मास्क कर दूँगा राइट क्लिक करके ये ये देखें और जो नीचे वाला एरिया मेरे जो शेडो है इसका शेडो के नाम से जो लेयर बनाई है मैंने इस पर मैं इसको डार्क कर देता हूँ कंट्रोल यू मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं इसको डार्क शेडो बना देता हूँ उसके बाद मैं इसको यहाँ से फ़िल्टर में जाने के बाद गौशन ब्लर इस पर भी अप्लाई करूँगा ताकि थोड़ा हमारे शेडो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए यहाँ से फिर मैंने इसकी ओपेसिटी कम की अपने अंदाजे से कंट्रोल टी किया और मैं इसको यहाँ से अप्लाई इसके एज से इसको मिला दूंगा इसके शेडो को इस तरीके से शेडो क्योंकि दूर तक पड़ रहा है हमारी लेटर के इतना शेडो नहीं होना चाहिए तो मैं यहाँ से मास्क करता हूँ इस शेडो वाली लेयर को मैंने क्लिक किया यहाँ से मास्किंग पे क्लिक किया अब मैं ब्रश लूँगा और ब्रश से सॉफ्ट हल्के हल्के यहाँ से मिटा दूँगा मैं यहाँ से ये देखें सॉफ्ट सॉफ्टली मैंने इसको मिटा दिया यहाँ से उसके बाद अब हम प्लेस करेंगे ये गर्ल है मेरे पास मैंने पहले से क्रॉप करके रखा हुआ इनको और इसको साइज़ किया मैंने कमांड शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसको छोटा कर दिया शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा सा बड़ा कर दिया अब मुझे ये दिखाना है कि गर्ल के ऊपर भी मून की लाइट पड़ रही है तो इसके लिए मुझे गर्ल को सबसे पहले टॉप टॉप सबसे ऊपर मैं गर्ल को ले गया उसके बाद मैंने इसको एक एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई किया लेवल्स में गया इसको मैंने क्लिपिंग मास्क किया और यहाँ से मैं इनको डार्क कर दिया मैंने डार्क करने के बाद अब मैं इसको यहाँ से मास्किंग जो थी मेरी अब मैं ब्रश मैंने दोबारा से अप्लाई किया लिया 100 परसेंट ऑफिसिटी की और इस पर हल्का हल्का सा इस तरीके से मैंने उन पर मून की लाइट दिखाने की कोशिश की एक और एडजस्टमेंट लिया लूँगा दोबारा से मैं एक और लेवल एक और मैंने लिया इसको क्लिम मास्क किया और यहाँ से इस बार मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया इसकी लाइट को मैंने बढ़ा दिया अब इसको मैं इन्वर्ट्स कर दूंगा कमांड आई या कंट्रोल आई दोबारा से वही अप्लाई करूँगा कि इसके फ्रंट पे ताकि लाइट आ जाए इसलिए मैं यहाँ से ये ये हमारी गर्ल की लाइट सेट हो गई है अब इसके गर्ल का मुझे शेडो बनाना है तो इसी वाली लेयर का गर्ल वाली लेयर जो है मैं इसको डुप्लिकेट कर लूँगा कंट्रोल जे और कमांड जे के थ्रू और इसको मैं नीचे लेकर आ गया ये नीचे ऊपर वा, गर्ल वाली लेयर को ऊपर ले आया और नीचे जो गर्ल कॉपी थी मेरे पास शेडो के नाम से इसको मैं ये तीनों को अलग से दोबारा से मुझे क्लिप पास करना पड़ेगा ये मैंने कर दिया है ये देखें ये गर्ल वाली लेयर अलग से मेरे पास शेडो वाली मौजूद है इसका नाम मैं शेडो रख देता हूँ गर्ल शेडो इसको मैंने दोबारा से कंट्रोल यू किया और यहाँ से मैंने इसको डार्क कर दिया डार्क करने के बाद दोबारा से अब मैं इस पर भी फैदर अप्लाई करूँगा तो ब्लर में जाके गौशन ब्लर और इसको भी मैंने गौशन ब्लर करके इसको ब्लर कर दिया अब मुझे ट्रांसफॉर्म करना है कंट्रोल टी किया मैंने और इसको इस तरीके से रिवर्स कर दिया और मैंने इसके नीचे रख दिया है इसकी क्योंकि डार्कनेस ज़्यादा हो रहा है शेडो तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अंदाजे से कम कर दूंगा और यहाँ तक आ रहा है तो मैं इसलिए इसको मास्क इसको भी मैंने शेडो को मास्क किया ब्रश सेलेक्ट किया थोड़ा सा बड़ा करके और मैं यहाँ से मिटाऊँगा ताकि यहाँ तक आके डिज़ोल्व हो जाए मेरा शेडो उसके बाद अब क्या रह गया हमारे पास अब हमें थोड़े से क्लाउड ऐड करने हैं यहाँ पर मून के साथ ताकि रेल फील आ सके कुछ क्लाउड्स हैं मेरे पास ये देखें कि क्लाउड्स बहुत शार्प हैं तो इनको भी मैं थोड़ा सा गौशन ब्लर इस पर भी लगा देता हूँ ताकि ये भी सॉफ्ट हो जाए ये देखें अब ये हम इसको अपने हिसाब से जहाँ चाहें इसको हम रख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको रख दिया ये सारी चीज़ें जब सारी लेयर्स हो गया ये सारा काम हो गया तो मैंने इसको टॉप लेयर से सिलेक्ट किया और बॉटम लास्ट लेयर तक सिलेक्ट करने के बाद या तो मैं इस पर उठा के रख दूंगा ये ग्रुप बन जाएगा या तो कंट्रोल जी और कमांड जी के थ्रू मैं इसको ग्रुप बना सकता हूँ इसकी डुप्लीकेट किया मैंने इसको इसको दोबारा से क्लिक किया यहाँ से और इस तरीके से डुप्लीकेट कर लिया अब मैं इसको मर्ज कर दूँगा क्योंकि मुझे फाइनल टच करना है इस पर कलर इसके सेट करना है मर्ज ग्रुप कंट्रोल ई या कमांड ई e, ये देखें ये लेयर मेरे पास एक मौजूद है और <clears throat> क्योंकि इसके लेयर के साइड में ये इमेजेस मौजूद हैं पहले से तो मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ सी प्रेस किया मैंने इसका ये crop tool and press the enter ये मैंने इंटर किया इसको ये इमेजेस यहाँ पे भी मौजूद है खैर हमारे पास <clears throat> जितना एरिया हमारे पास मौजूद है उतने एरिया पे हमें इसकी कलर सेट करने हैं तो फ़िल्टर में जा गया मैं फ़िल्टर में जाने के बाद कैमरा रो फिल्टर और देख लें ब्लैक शेडो जितना हमारा आ रहा है इधर तो उतनी ही हमारी इमेज एक्स्ट्रा ये वाली इमेजेस हमारी शो नहीं हो रही है तो सबसे पहले मैं इसकी क्लियरिटी को बढ़ाऊँगा थोड़ी सी ताकि शार्प हो सके ये इमेज ये देखें ये पहले ऐसी थी मैं क्लियरिटी बढ़ाऊँगा ये देखें क्लियरिटी बढ़ी और मैं इसको थोड़ा सा डिसचुरेट कर दूँगा पहले ये ऐसी थी ये देखें सेचुरेशन इसकी देखें पहले मैंने इसको इसकी शार्पनेस बढ़ाई मैंने क्लियरिटी के थ्रू और अब मैं इसको डिसेचुरेट कर दूंगा डिसचुरेट करने के बाद अब मैं इसके एक्सपोजर देख लूँगा थोड़ा सा फिर यहाँ से टेम्परेचर टेम्परेचर के थ्रू मैंने इसका मूड सेट करा या तो हम येलोइ टून पर भी लेके जा सकते हैं इस इमेज को या तो हम ब्लूइश भी कर सकते हैं तो मैं आई थिंक मुझे ब्लू ज़्यादा बेहतर लग रहा है तो इसलिए मैं हल्का सा क्लाउड को ब्लूइश कर दूँगा और पूरी इमेज को ब्लू टून पे ये वाली टोन आई थिंक बेहतर है उसके बाद मैं एफेक्ट्स में गया एफेक्ट्स में जाने के बाद ये अमाउंट अमाउंट से हम इसके एजेस को ये साइड एजेस को डार्क लाइट भी कर सकते हैं अमाउंट को थोड़ा सा मैंने प्ले किया यहाँ से और ये देखें या तो इस तरफ करूँगा तो वाइट आ जाएगा और इस तरफ करूँगा तो ये देखें ब्लैकिश टोन इसकी बढ़ेगी तो इसके डार्क एरिया थोड़ा सा और ज़्यादा डार्क हो जाएगा हाईलाइट मिड टोन इसके हम यहाँ से भी प्ले कर सकते हैं इसको इमेज के हिसाब से और बस आई थिंक हमारा ये देखिए येलोइश हो गया दोबारा से हम इसको ब्लू स्टोन की तरफ लेके जाते हैं आई थिंक ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है मुझे तो बस हमने फिर इसके बाद सेचुरेशन बढ़ा के देख लें नहीं सेचुरेशन माइनस में ठीक है एनी हमने इसको ओके किया और ये देखें ये हमारी फाइनल इमेज तैयार है ये देखें अब मैं आपको बिफ़ोर एंड आफ्टर दिखाता हूँ ये बिफ़ोर था and this is the after final image उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी आज की मैनिपुलेशन आपको पसंद आएगी और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें and don't forget to press the bell icon bell icon को प्रेस करना ना भूलें मेरी ताज़ा तरीन वीडियोज़ की अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें और अगर अभी तक आपको कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है इसमें कोई भी चीज़ डिस्टर्बेंस है कोई चीज़ तो काइंडली कमेंट बॉक्स में बताइए अगर अभी और अगर आपको इसकी पीएचडी चाहिए तो काइंडली कमेंट बॉक्स में अपनी पर्सनल आईडी सेंड करें मैं आपको इसकी पीएचडी पर्सनली अपनी आईडी से सेंड करूँगा यहाँ पर मैं <clears throat> इस डिस्क्रिप्शन में मैं नहीं दे सकता डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी इमेजेस को रख दूंगा इमेजेस का लिंक रख दूंगा अगर आप खुद बनाना चाहें तो काइंडली इसको डाउनलोड करें और ख़ुद बना लें थैंक यू वेरी मच